Hi, my name is Ricardo, Ricardo Teruel, T-E-R-U-E-L. Please look me up on the net. Hola, soy Ricardo, Ricardo Teruel, T-E-R-U-E-L. Búscame en internet. Thank you so much for being here and please invite your friends too. Gracias por estar aquí y por favor invita también a tus amigos. Patreon gives me the opportunity of belonging to a gift economy, to a gift community, where my gift is my art, and your generosity makes it possible for me to continue making new works, new explorations, new sharing experiences that I hope you will all enjoy. Patreon me brinda la oportunidad de participar en una economía no de mercado, sino más bien del regalo, donde mi música y mi arte es el regalo y tu generosidad hace posible que yo continúe creando nuevas obras, que me aventure en nuevas exploraciones, que comparta nuevas experiencias que espero disfrutes. If you find my creative work inspiring, please a and me make available to Si aprecias, valoras y te inspira mi trabajo creativo, por favor, conviértete en mi mecenas o en un fantástico micromecenas para ayudarme a llegarle a quien pueda nutrir mi arte. Todo suma, todo ayuda. I welcome suggestions, recommendations, comments, requests, and most of all, your friendship. Son bienvenidas tus sugerencias, recomendaciones, comentarios, solicitudes y sobre todo es bienvenida tu amistad y aprecio. visit patreon.com slash Ricardo Teruel. Thank you so much. Visita patreon.com diagonal Ricardo Teruel. Gracias.